Каршаулы шәһәреннән татар егетләре КВН командасы. Каршы алабыз. Дуслар, безнең КВН командасы рэп язарга тотынды. Күз алдыгызга китерегез, радиода булган хәл. Хәерле иртәләр, хәерле иртәләр. Я, я, я, я. Е, е. Кадерле дуслар, кадерле тыңлаучыларыбыз. Сәгать бездә иртәнге 4. Бер кемгә дә кирәк булмаган радио. <laughs> Син дә кирәк түгел. Э, Сиңа. Э? Бездә бүген кунакта Ата Козлар дигән рэп группасы. Ата Козлар йоу. Так, егетләр. Сез сезнең рэп группагыз ничек барлыкка килде? Сөйләп китегез. Эшкәре! Кя! Мәү! Хәтта сез үзегезнең дә ничек барлыкка килгәнегезне белмисездер. Ярар, нәрсә алып килдегез сез безгә бүген? Без халык шигырьләрен рэпка ясыйбыз. ну айдаңыз көрсетіп кетіңіз айда диджей бірінші жырна е е көбелек сөйлешік біз біргелі е жол қадарып көп ұшып армайсың сен нишек көбелек айда кеттік көрсетіп сен жеріні! күш ала тұрған Это мамадышский спиртзавод Спиртзавод, вот! Так, так, так, так, егитлер Кто не Уф, на зале? Ух, Аллаха шикар, дә бюркши да курмей намай Кирак тугли си бюркан гады О, бисны радио бозга шалтыра бар Алло, исам сэс, айе, турдан тура эфирда, сэйлэгэс Исам сэс, мэн шушы шуши егитлерның Оталары болам. Эти? Айе, сэлэм айтасы келедір. Йо, бөтенеге қайта көрмәсіңдер хайуандар біз қазір ура малайлары бродягалар е нига так егітлер сіздің бір жүнлі жырыңыз бар ма әйе туқай шүрәлі Не қозан ұртында борды қырлай е е е тауықлары жырлай дейлер! аха туқай батыр барған артында Утындар еорарға Шүр әлі келген артынан батырны қытықларға Бір біраз қарап тұрғаш Көзіне көзге тіреп Шүр әлі сеңа не керек Мен еңіз кішілерді қытықлап бұдырым Аннарысын қытықлап бұдырым Әйді келенде сендер Борбақларды И Матур иә, не жігіт батыр болтасын шығара шүрәлігі суырға шүрәлі боксер бұрған қамыл батып ботаны тұтар рукопашный бой тұтына батырның қолысына батырдың отзы тоже су шырға тұтына, һәм вырубает вырубает исаф аяқты сындырды ой братан так егітлер тынышланыңыз әлі міне біздің тағы бір шылтыратушыбыз бар алло исәмсіз әйе нәрсе кәбісті <laughs> егітлер бұл сіздің братыңыз болды бұғай әлфия меңа кофе со сливками кетірәлі нишлейсің сен ол андай бір Не бе так жігітлер сіздің соңғы шанс беремін сізге сіздің нормальный жүмлі жырыңыз бар ма бар классикасы бар бізде тоқай е طغرت لي معطورت أتكم أتكم نكتلي Dünyada kum nesse bildi Sin tuğa bil arkalı Кем булсагыз да, койда булсагыз да, үз туган тилегезне унутмагыз. Йөрөш дотар дигетле көен командасы рәхмәт дуслар! Машана, бәйле-бәйле-бәйле-бәйле-бәйле-бәйле